Mae Fred wrth gwrs wedi bod yn flaen llaw fel arweinydd ac yn aelod trwy'r holl ymgyrchu ers cyfnod diwedd y chwedegau. ac wrth gwrs yn y cyfnod cynnar yn gweithio i'r gymdeithas a gyda i wraig meunir sefydlu cwmni cadwyn sydd wedi cyflogi degau o weithredwyr iaith ac yn dal i wneud. Diolch i Fred a diolch i meunir a Theulu Dorwerth am bob dyfal barhad. Diolch i chi ac i gymaint o aelodau eraill y gymdeithas sydd wedi wrth gwrs treulio cyfnodau yn y carchar dros yr iaith. Diolch Sian am y cyflwyniad. Rhaid ni'n gyfadda, dwi teimlo'n bach yn gytid erbyn hyn, achos o'n i wedi cychwyn i ffwrdd yn y rali yma, yn meddwl, o gret, dim byd i'r person hynny yma. Yn i wedi dechrau teimlo'n ifanc eto. A wedyn dweud oedd Sian bod Cai yn mynd i siarad am ei ôl Dyna fo, di teimlo'n hen eto. Ond dyna ni, mae... Codwch eich golygon. Dyna yn bryniau tro hyn, ond dy'r llaw top. Fy'n hyn oedd swyddfa cyntaf Gymdeithas yr Iaith. Diolch i, i waith a rhodd a bywyd a chydweithrediad Gwilym a Megan. A Fyd yn neb i ddweud beth yw cyfraniad Gwilym y Megan wedi bod i fywyd y dref ac i sicrhau bod y gymdeithas yn cychwyn ar ei thaith ar ei ffordd. Cyfraniad aruthrol, nid siop yn unig, ond canolfan, cychwyn ffordd newydd o weithio ac o fyw. Ond doedd Does y dim swyddfa gyda Cymdeithas yr Iaith am yr 8 mlynedd cyntaf, deud y gwir, mae persynas Cymdeithas yr Iaith gyda trefniadaeth rhywbeth tebyg i bersynas Boris Johnson gyda gwirionedd. Yn i'w, mae'n ma rhyw bersynas anwadal iawn o ran trefniadaeth. Pan o'n i'n uh, yn ysgrifennydd y Gymdeithas, uh, yn ysgrifennydd um, oedd yn swyddwyr foddol am y flwyddyn gyntaf, wedyn dod yn swydd cyflogedig. O'n i'n sgeifio rhan fwy o'r amser. Yn i o'n mae 5 mis o 12 mis cyntaf, o'n i'n sgeifio yn Llundain. Um, yn Pentonville ac yn Brixton ac mae'n llefydd felly. A dyma mae dim ond 2 neu 3 mis nes i lwyddo i weithio o'r, or ail flwyddyn felly. Felly dyna ni'n mynd yn ôl at y cychwyn, beth oedd natur y gymdeithas. Doedd dim swyddfa gen y gymdeithas am y blynyddoedd cyntaf, gymau galwad, galwad i weithredu oedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Nid yw gorff arall, nid yw mudiad, nid yw sefydliad, ond galwad i weithredu. A gweithredu na wedi bod yn sylfaenol i'r gymdeithas. Oedd bobl yn gofyn i ni, reit ar y dechrau, Na, dwi'n ail ddeud hynny, pedair blynedd mewn, o'n i ddim na reit ar y dechrau, dwi ddim mor hyn dwi'n edrych. Ond mae, oedd bobl yn gofyn, beth yw pwysigrwydd? Ffurflen, ffurflen bapur. Ni y beth y bwysicach na hynny i'r Gymraeg, na beth yw iaith rhyw ffurflen rhyw arwydd ffordd, yr arwyddion ma chi'n gweld o'ch cwmpas chi, mae peth y bwysicach na, na hynny. Do'n nhw ddim wedi deall Dyna oedd yn gwahaniaethu Cymdeithas yr Iaith oedd i oedd mediadau chwarae chwildroadol ac oedd yn nifer o'r rheini yn y 1960au. Rhyw fudiadau fydden treulio blwyddyn yn creu manifesto utopaidd oedd mor beth o reality y sefyllfa presennol fel oedd dim modd symud ymlaen o gwbl. Yn lle hynny, Cymdeithas yr Iaith yn ffocysu ar brwydrau a gellid i hennill ac ennill a symud ymlaen o gam i gam yn llwyddiannus, ymagu profiad, ymagu nerth, ymagu cefnogwyr. Pwysigrwydd y ffurflen na, y ffurflen gwis i ymddangos ger bron yn y nadon oedd yn gwasneiddi mawr ydy, mynnu hynny'n Gymraeg, oedd rhyw datganiad bod ni'n taflu i ffwrdd yr hen gadwyni o dioglwydd, yn meddwl bod yn rhaid defnyddio Saesneg a Saesneg yn unig ar gyfer pethau swyddogol mewn bywyd. A taflu ffwrdd y tioglwydd o ddyfrwydr am statws swyddogol i'r Gymraeg. Dyna yw natur y chwildro di draes Dych chi ddim yn ceisio newid senedd trwy rhyw gwrsryfel treisgar a wedyn ceisio newid, gorfod, gorfodi newid o'r, or top yn hytrach. Y peth gyntaf yw galwad ar y bobl. A'r galwad na trwy profiad gweithredu i fyny bod ni'n cael defnyddio Gymraeg a byw'n bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg a bod y Gymraeg yn sylfaenol i bopeth yn digwydd. Dyna oedd yn ei tro wedyn yn annog pobl i fynd ati i fyw yn gyffredinol yn Gymraeg, i gael gwared o'r hen deogrwydd bod yn rhaid symud i ffwrdd o'i hardal ei hunain i ddod ymlaen yn y byd. Bod rhaid troi y Saesneg er mwyn dod ymlaen yn y byd. Oedd pob ffurflen Gymraeg, pob arwydd Gymraeg, yn arwydd bod ni ar y ffordd teg at sicrhau mae'r Gymraeg yw prif iaith a iaith priod Cymru uh, unwaith to. A hyn yn ei tro yn symbol to. O'r ffaith bod ni'n cymryd cyfrifoldeb am dyfodol yn gwlad, bod gen ni rhywbeth i'w gyfrannu i'r byd hefyd. Felly deffroad oedd hwn. O'n i, dwi'n mewn dyled mawr. Chos 1965 yn, yn disgybl yn ysgol ymadeg y rhyl, nes i ymateb i alwad uh, cewri cynnar yna Dwi'n ymuno a Chymdeithas yr Iaith a dod draw i, um, i Aberystwyth nes i benderfynu peidio mynd i goleg Bangor, gan Bangor os glynion rhyl, yn, uh, mewn peldroed, yn no way o'n i'n mynd i fynd i Fangor. Ac yn i'n clywed bod yna solwyr ar waith yn, yn Aberystwyth, a felly wneud yn dewis bywyd o, o herwydd hynny felly. A dod a wrth gyrraedd Aberystwyth ffindio mae'r ma um, ma um, er, er ymgyrch gyntaf wrth ymuno oedd i gefnogi Twm. Twm sydd yma heddiw tu allan i garchar Abertawe oedd yn y carchar am fyny bod, uh, bod ffurflen tres modur bod hwnna ar dysgu hunain yn Gymraeg. A nes i penderfynu ymateb i'r galwad trwy weithred un unen. Nes i prynu car am bimpent o rwle am pen parcau. Oedd y car ddim yn gallu mynd i fyny'r all, doedd ddim yn gallu ar gadael Aberystwyth o gwbl. Oedd y yswiriant yn gostio 19 pint, parcio fo ar y ffordd, nodyn yn y ffenestr heddlu, dim treth moder oherwydd bod, uh, bod uh, disg yn Saesneg. A mynd yn ôl i'n fflat, ystafell fach oedd gyda fi yn top hafodinos ar y prom, a disgwyl i'r heddlu dod a fan o'n i'n dal yn aros chwe wisnos wedyn. Mi ddeithon nhw yn diwedd, Mi ddeithon nhw i nôl protestwyr Pontryfechan ar y diwedd. Dio ddim bob amser fel ni'n disgwyl, ond yn sicrhau yn bod ni'n barod i ymateb i, i unrhyw sefyllfa. Nes i cyrraedd fan hyn, ac rhyw ffordd y fyw oedd ar y top fan hyn. Bydd ni'n cychwyn bob bore trwy fynd i'r siop lle mae spar ar hyn o bryd, prynu bloc o hi hufen iâ, a dyna fydda fy mrecwast i yn y swyddfa. Oedd neb yn cael ei talu ar y pryd. O'n i'n trio um, ffindio pethau i fydra ar y pryd. Oedd yn help mawr bod, bod meunir yn, uh, yn yr host, yn yr um, Nedd Breswyl i fyny'r asht yn Pen Bryn. Oedd hi bob un hyn yn mynd lawr at, uh, at uh, gegin i ddwyn rhyw fwyd a dod efo lawr i'r swyddfa. Fel, fel un oes rhaid i bobl uh, byw ar y, uh, ar, ar y pryd felly. Ond os rwy'n ddim yn gweld bod hwnna'n aberth a bod um, peidio dilyn trywydd swyddi arferol yn aberth, os nawn ni rhywbeth yr 60 mlynedd yma, gawn ni wared o'r gair aberth. Y gwbl mae rwy'n yn neud yw aberthu yn cadwyn ni, aberthu'r hyn sydd yn ceithiwon ni, fel yn bod ni'n gallu byw yn rhydd fel Cymru. Pa sa bers yw hynny? Mae'n allwedd, allwedd i ryddid felly. I fyny yn y swyddfa yna, o ran y trefniadaeth cychwynnol ni, dyna ni yn defnyddio dyblygydd. Pwy sy'n cofio dyblygydd fan hyn, Mae Helen yn cofio dyblygydd. Yn i o'ch chi'n teipio gyda teipiadur, o'ch chi'n cael cywiro cam gymeriadau, ar groen, o'ch chi'n gorfod drwy'r stencil na, ar uh, croen y stencil, ar y goblygydd a troi ar rownd ar rownd ar rownd a wneud gopia a fel na oedd ni'n dechrau cynhyrchu yn taflenni na trwy, waith llafur o'r, or fath yna. Ond dwi'n cofio'n fyw y rhybuddion ynglyn â trefniadaeth. Ni'n cofio beth oedd pobl uh, rhai arweinwyr cynnar yn dweud wrth fi. Ni'n cofio Emyr Llew, falle un o'r arweinwyr mwy ysbrydoledig erioed oedd gen y gymdeithas. Cofio fo'n rhybuddio mewn cyfarfod Senedd y Gymdeithas pan oedd trafod um, sefydlu swyddfa ac wedyn trafod sefydlu trefniadaeth leol ledled Cymru. Yn rhybuddio ni bod y peryg bod trefniadaeth yn gallu bod yn llaw farw, yn atal datblygiad, uh, datblygiad organeg. A mae angen y math o drefniadaeth hyblyg arna ni sydd yn sbarduno gweithgarwch Trefniadaeth, nid i gael trefniadaeth ar papur ledled Cymru a llenwi enwau swyddi, gwannol swyddi yn y gymdeithas, fel bod pobl yn gallu dweud na, ond yn hytrach, sbarduno gweithgarwch, fel oedd gyda ni, ambell gell yma cacwn acwn Cymru Cyfrifoldeb am a Fel sy'n ail digwydd nawr, bod pobl yn organic yn dod i gilydd, oherwydd unwaith to fel yn y 50au, mae pobl wedi digiloni a wedi cael digon o'r ffaith yn bod ni'n colli yn holl tir, yn stoc o dau. A nid Cymru yw Cymru os nid ni sy'n bu yn tir yn stoc o dau ac mae'n y pobl yn dod yn y naturiol at ei gilydd i ffurfio gweithgor nid yw Cymru ar werth ac yn galw ar bobl ac mae'n y bobl yn ymateb i'r galwad yna. Ond mae Mae'n rhaid talu teyrnged i'r bobl na sefydlu'r sefydlu'r sefydlu swydd yma i Gwilym mae Megan yn arbennig achos nid sefydlu swyddfa yn unig ond sefydlu ffordd newydd o fyw felly bod y Gymraeg yn bersnasol nid yn unig i'n gwleidyddiaeth ni ond yn bersnasol i'n cynol, creu cynolfan cymdeithasol i'n gwaith ni i fod i ddod i mewn i bob peth allan o'r gweithgarwch cynnar yma Dath siop bethau, siop eraill, dath y lolfa. Diolch i Robert ag enid am ei gwaith. Diolch i bobl nas greu sain ar, ar diwydiant roc Cymraeg cynnar, yr arloeswyr yna. Ac oedd y neges mewn dod dro'r o troi, fyny rownd y gornel yn Seon Baker Street, lle oedd pobl yn dod yn cyd ar, ar, ar nos Sul. Dod i ddeall gan cawr arall o'r cyfnod yna, uh, gweinidog rannu bynwyr Jonathan Thomas yn i'w bod o wedi pregethu'n gyson nad dod i sefydlu clefydd na thiesu, ond i gynnig ffordd newydd o fyw a oedd y cyfan yn dod yn hyd, mae ffordd newydd Gymraeg o fyw sydd gyda ni fan hyn ac mae hwnna pobl yn ymateb o'r newydd felly yn olaf wrth feddwl am y swyddfa yma beth dylen ni fod yn wneud? Pa fath o drefniadaeth? Mae angen y mas o drefniadaeth sydd yn rhoi pobl ar waith. Na'r unig pwrpas i drefniadaeth. Nid i fod ar bapur, nid i ddeud bod ni'n rhyw fudiad cryf e hynny yn yn aelodau, ond yn hytrach, yn bod ni'n sicrhau bod gan pobl sy'n ymuno a'r frwydr sy'n ymateb i'r galwad, bod trefnu bod y bethau ymarferol maen nhw'n gallu wneud er mwyn sianelu'r holl rydrydedd mewn i ymgylchu effeithiol. A dyna di dill di draes, dyna di chwildro di draes. Creu galwad i ddechrau. Dod y pobl mewn i'r gwaith. Gweithredu'n diwylliannol i sicrhau bod gen ni addysg Gymraeg, bod gen ni cyfryngau a cyfryngau digidol newydd yn Gymraeg. Gweithredu ynglyn â'r economi, bod gen ni gafal ar yn tir, yn cartrefi, yn tai, fel bod yna sail materol ac economaidd i'n cymunedau na. A wedyn yn olaf, bydd y pobl wedyn yn ewisesio. Nid unig yn ewisesio, ond yn mynnu bod rhyddid gwleidyddol i Gymru. Nid y cam gyntaf, y cam olaf, yr uchafbwynt yw hynny. Dyn ni yma i fod i weithredu ym mhob cymuned a ceisio hylwytho hynny yw pwrpas yn trefniadaeth ni. Dyn ni ar y ffordd. Pobl yn gweld hynny fel, fel, rhyw, fel rhyw wendid bod ni ar y ffordd Pryd ni'n mynd i gyrraedd y Gymru Rhys Gymraeg werth? Chi wedi cam ddeall bod ar y ffordd yw'r fuddugoliaeth. Dyna yw'r fuddugoliaeth, yw bod ar y ffordd. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.